antamisa ise mubabeyi andusayo iyo mubayeani etire ise mwisaye etire uruyawelewa petile usima papa wange petile mwasalibwe musifwenga niye ngabo yefwe niye wamanya niye yesu asalibwe musifwenga niye mulindi wefwe niye wamanya niye wamanya niye wamanya umisaya wele wahuwa yesu asalibwe namusima mwana wa wele namusima waicula sisa asayi betaba mwisaya kawasayi sihumisa ye papapa kwe sihumisa ye babana mwe sihumisa ye kamanambo humwisa ye Kama wetulasisa engala aleluya mubalwala oliwesisa mubafubi uliwesisa mwele wange oliwesisa kwesiwo kwisaye yeah. ubalwalo oliwesisa ubafubi uliwesisa mwele wange oliwesisa kwesi kukuyisaye namsima wanawele namsima wecilashisa nibapapa ni bamayi nibayaya nibakoba oyina omwana wenye mumasaba moris situma ukwama emagale na lwana ulilisya kumwenya kuno nesisa papa sehusima uliwe sisa mwikuluni musibala baolingewe yesu wange Papa wele kusima Uliwe sisa Mikuluni musibala Baoni kewe Akese kusima Uliwe sisa Mikuluni musibala Baoni kewe Wala musha umwana Waba ufile Wamuaba salibewe Baoni kewe Owele wabusa Kusima hula musha umwana Waba ufile Waba ufile mukomo abasadde we balamusalasalo wabawumbwire wamuwabagogobewe mariyani marta yesu lwesisa balamusalasalo abofwire omuwabakogobewe nawusimalaa uganda baonenshali nabo wesihwimbeo sana sikali yesu wehamu nabo baonesha banabo bosi bembao sana Umusute, baba. yesisa sikaali yesu wehamu balwale bawonesya balwale osibe mbeyo sana obusute papa bafa ni bamayi ni bayaya ni bakobwa oyina omwana wenye mumasaba moris tuma okwamba emagali na lwana kuyirisya kumwenya kuno nesisa sebana nga brada morisi okwamba emagali na lwana ena misindwa Hapa ni sa ministry ya Baptist Mission. Ekeresha kumenya nesisa kuwala kuno hariata Yesu aliuhita ahuire mu buhinga ahuruse isibayaya kuharya tawe yesu ari haetsa kwakhusuvisa muyowana kumure kweli khumi na tsine ari ari khakobola kukhung'onang'onela vivu kutsekhuve muvulamu vulai vasumba vasi kumulivukiso basale bange bapapa ni bamaye muli bukisu mufukilishe yesu kristu nga niwo mwonesi mhenganihesi basumba ni bapapa ni bamayi babafukilisha yesu kristu mukhalya tawe babonabone ruma eniya wabele eniya kansa wabele kansa nabo wanabona lundi ta omwiko na Rwande Baptist Church Choir together with our pastor Edward Suit in Uptown Records praising and singing. There is no more safari in the kingdom of the Lord. There is no more safari in the kingdom of the Lord. There is no more safari in the kingdom. sisimye indak There is no more sickness. There is no more lamps light. In the light in the kingdom of the Lord. There is no more suffering in the kingdom of the Lord. There is no more suffering in the kingdom of the Lord. Maria Cupra. This is Brother Mori. mukanisi wenywe yesu wange oliwe kamani wahira kugwisayiwa yesu wange oliwe kamani wahira kugwisayiwayesu oh, wange oliwe kamani wahira kugwisayiwa kasisasikali oh, basikali baleme bakeda kwesisa sikali babofu baona wele wankoli wekamani wakhila khukhwisayibwa nakho banamulekhwa nabo wabalindile onakho bafubi nabo wabalindile wele wankoli wekamani wakhila khukhwisaye yeah. wantoli wekamani wahila hukwisaiwa yesu wangoli wekamani wahila hukwisaiwa esisasikali wasasila sakayo kwesisa sikali weyakhira sakayo waba omunuli yesu walya ninaye wakenda ninaye yesu wamusasira akhamenywe bamayi yesu kanabasasire akhamenywe bayaya yesu kanabasasire ibwica isyali wikhale ninaye mumenye ninaye biro nebiro byosi komodi wahira hubisa iba Yesu wangoliwe komodi wahira hubisa iba Yesu wangoliwe komodi Oh, yesu wange olikobolalina oile sipapa naende ulikobolalina oile sipapa bamayi bakhulindile bapapa bakhulindile bakhota bakhulindile neuwitobayile bayi bakhulindile bapapa bakhulindile bakhotsa bakhulindile owitso bayile oh,